حسان تعال من السطح آه، تعال من بعطيك بعطيك سؤالي بعطيك فات على البيت بان آه، آه، كل هذا مع الدماج فيش الا الصنادل وان شوت هو وان شوت وك وان شوت وك مات مات وك مات وك مات وك مات يا عمة الله مات في عالم عم تطير ها في عالم عم تطير اسمع اسمع اتوقع نرجع الجبل يوم استنى استنى استنى اوعك اوعك خلنا جنبنا هون لا يفتح الباب ويحطك إيه! والله من الشعر المسكين بعد هلا بعد <laughs> لسه في لسه في على 120 سكر سكر علي اوه بيبي اوه ثواني ثواني عايشوه عايشوه عايشوه يلا يلا انا عايشه انا عايشه معك لا هذول اللي آه معي كان فاير يا ميت بعد كنتين في لسه في لسه هلا هلا آه، كلنا بنتخلل بالكان فاير كلنا بنتخلل وات يو مين وات يو مين معي كان فاير كان الكلمه تعالوا What do you mean? دارك معي كان فاير اوكي واحد في واحد بالهواء كمان دير بالك نط باقي واحد باقي واحد لابس سكنتير واحد خالص رافو لا لا يا ابن ال... اه فكرت واحد ضدنا <laughs> في واحد عم يطير واحد عم يطير فاطين ببعض لا ينزل ورانا فكر وراك آه واحد نو نوشد ودمجته من دمه حتى لك ليش درعمته يا الله انا ما درعمت واحد شوف هرب هذا هذا المدمج اللي هرب كف نكهو بالهواء طلع جالكسي كيف فنشته يلا جاي جاي اوه بيبي عم عايش هون قتلت واحد انا ها قتلته خلص خلص لسه وينك لسه في لسه في في في لسه في لسه ثواني في لسه في لسه طيب اذا كسر الاحتفال نوك نوك نوك طيب. نوك في فوق آه، في فوق لوت ثلاثة ها في فوق لوت ثلاثة ما لوت أربعة أربعة هاد أربعة هاد ها ثلاثة هن ثلاثة أنا حأخذ بواحدة لا تأخذ بهذا معدم البرن الكلب اوه сейчас приват посмотрим. Parkett dude. مش طلع حق ليه قاعات ولو ولو ولو يلعن ام الار بي جي حلو gosh. اه هم ثلاث في كمان واحد مرهان الو والله قلتهم اه Run! How this Ben? Now. That's how I have to do this. Go on, easy. Fine. There was a lot of applause. ها ها اخ راسي طرطش فهنا الصخر يلا مع السلامه